ヤングライオン杯結果は4敗1分けでしたがこの期間いろんなこと考えてたくさん練習して結果はどうあけど得たものはすごくたくさんあったと思います新日本プロレスの 第1試合今僕と成たが一番多くやらせてもらってると思うんですけど他の他の4人はどんどん上に行ってしまってでも僕はそれを先に行かれたとは思ってないんです第1試合をたくさん経験するからこそ得られるものが あると思ってます遠回りこそ近道ですまたしっかり練習して戻ってきますありがとうございました